上七点多的中央市场。 一个西班国会超漂亮的，多瑙河边，在渔夫堡上。渔夫堡。 跑步跑了一个小时，哦，都哽咽了，太久没跑步了，身体有点差，都长疱疹了，不过超美的。这个是他们的，我点的是 USA BBQ 风味。 很香，这面包很脆。